Em là đúng, là đúng, tao bỏ là đúng. Dạ dạ dạ dạ. lúta bà la lúta rồi chưa bà la lúta rồi chưa quý lai trên la quý mà sẽ tới rồi mù thì là quý lai phun về về quý mà sẽ tới rồi mù quý lai phun về về ô nó ô nó ô nó ô nó B2K B2K အောင်လီယိုရေပါကီပြန်အိမ်လို့ပေါ်လီယိုထရှိတယ်ဝနဝနဝနဒရဒရဒရဟာလာဟာလာမင်းအိမ်နဲ့လားဟာလာတောက်အောင်ရိုက်မှာအေးဦးရှင်နေရှင်းလားအေးဘေး 阿拉过没了，过没了，过没了，过没了，过没了，过没了，过没了。哎下伢侬啊，伢比，来来来。好好好，维力。走，了走了，亚维。维维力，维力，维力，维力，维力。来来来来来，接了，接了，接了，接接接接。啊。哎呦，这设备变给我啦，你又变给我啦，变给我，操我娘的，再把我放我屋里去俺们第五。现在现在疲劳点咯，现在疲劳，我勒现在疲劳点。 ပြီးတော့ free လုပ်ပြန်နော်ပြီးတော့ဘုရားမလဲပါနဲ့ဖုံဖုံပြန်လူဖုံဖုံပြန်ပြီးတော့ဟွာလို့တာပြန်လူပြန်လူဖုံဖုံနော်ဖုံဖုံဖုံဖုံဖြစ်နေတဲ့စံသားလေးကိုပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတာ73ရှစ်27 27ရဲ့6ပဲ29 29ရဲ့3ရင်ဟာတင်းကေ30ဗျာလီယိုတင်းကေ30 let's go ဟဲ့လား chicken အောင်တိုင်းကြီးအောင်ပြီ I was rushing every day တဲ့အဲ uh, from ဘာကြီး or from Thailand okay bro love from Myanmar bro thank you thank you so much for watching my live stream bro thank you Thank you. You တကီခွေးကြီးရရပျောက်ပြီးဘာလို့လို့ဟာနောက်ရအောင်မနောက်ရအောင်ပါပါပါလေဒီပါမပါတာပါလား nhiều chứ sao có làm rồi nó liều liều a châu này nó nhiều rồi cái này cái này được rồi cái này được cái này được cái này được không cái này được cái này nhưng mà lấy gì ngoài đây anh đây cái này nhưng mà lấy gì ngoài đây rồi mà để gì chắc là chị chị quên chị quên đây là đây là lên lên lên lên đi lên đi lên đấy sao sao sao đi lên là sao đi lên này giờ lúc bò nó mà chèn ghê nó mà chèn ghê à thấy chưa biết tao bị tao bị Yangi. Hey, let me stop that. Kỹ mạnh lên Kỹ mạnh lên để ra đi, bây giờ giống nó xe cho em đi Thế bao bên đi, thế bao bên đi Yêu thế bao bên đi Kỹ mạnh lên rồi, kỹ lên rồi, kỹ lên rồi Vậy chứ nó một cái gì vậy Cô bà chị, cô bà chị Bạn lên đây à? em em là đúng là đúng là tao bỏ được không? Dạ dạ dạ dạ, anh anh đâu vậy? Anh đâu vậy? Wow wow wow mình. Anh sẽ mang đi, anh sẽ mang đi. Kia kia kia. Thôi. À mà chính xác là vậy nó nó vậy nó. Ra đi con này vậy. lâu tàu đâu bà la lâu tàu đâu chưa bà la lâu tàu chưa nguyên lai trên là nguyên lai mà sẽ tới tới đầu mù thì đầu nguyên lai phun về về ဝင်လာမဆက်တက်တော့မဟုတ်ဝင်လာဖုံးမဲ့ပဲဝင်လာမဆက်တက်တော့မဟုတ်နော်လီယွန်ရဲ့လီယွန်ဖြစ်သွားလားလီယွန်ရဲ့ပေါက်မလားလီယွန်ဆောင်းလက်တယ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်းတက်တာလီယွန်ကလီယွန်ဆောင်းတက်မှာတော့ကျွန်တော်ဆိုပြောမနေနေတော့လီယွန်မစထရိနာရတာ ဟိုထဲမှာရှိဟုတ်တယ် Marked a location. ဟုတ်တယ်မရှိဟုတ်တယ်မရှိကြီးကြီးရှိတော့24တောင်းနေနေနေနေနေနေနေနေတော့ဟာရပေါ်ပါပေါ်ပါမအေးပဲဖင်လိုက်တော့ဆောင်ယူกว่าအဲ့လိုဟောလာပြန်กว่าအောက်တင်မရတဲ့အဲ့အောက်တင်အဲ့အောက်တင်အဲ့အောက်တင်တော့ဆောင်းတင်တယ်တော့အဲ့အောက်တင်အဲ့အောက်တင်ချင်းချင်းဟောညာဘာလို့မရဘူးလားဝလာမဆက်တဲ့တဲ့ဝလာမဆက်တဲ့တဲ့တော့မဝလာရင်ဖုတ်မဲ့ပဲ

아따 빌라 아따 빌라 아따 빌라 이거 노노 노노 Đừng có mà trong ống mà này tầm màu Tao muốn màu này tầm màu ít quá, ít cái này màu này tầm màu À, cái này là con gì đây à Ê, ấy còn, ấy còn, ấy còn kia nè Ấy còn, ấy còn, ấy còn, clean này, clean này, ấy còn, ấy còn mày này Có sao mà sao Tao kia bên trụi Đây à Nhá quá, trụi đâu thì nhá, yêu quá, không có lề Bébé mà tao đồ nhiều À, cho Đi hoa với cái này à, အဲ့လူကြီးနော်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ရှိပါရှိတယ်ရဒီတော့ကန့်နေတယ်လားပဲနော်အဲ့ပေါ်ကောင်ရှိလို့အဲ့ပေါ်ကောင်ရှိလို့ဟုတ်တော့တူတော့ငါငါတက်ပြတယ်ဒီဒီရှင်းမကောင်တက်ပြလို့ရတယ်မမတက်ပြနဲ့ဘေးကနေပြပါဗောမင်းကိုတည်ရဲတော့အဲ့ဘက်ကောင်ရှိတော့ဒါပဲဒါပဲဟိုရှင်းကောင်လေးငါပြစ်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့အဲ့တောင်ပေါ်ကမေးတော့ရှိဖိုင်နမိုင်းနဲ့ဖိုင်မိုင်းနဲ့ဘေးကျွန်တော်ကျွန်တော်နောက်ဟိုလိုက်မလားဟို ဒီလိုဘယ်နားမှာတော့လဲပဲရောက်တယ်ဟိုဟာတင်းရတင်လည်းရမရမရောက်မရောက်ခိုင်းခိုင်းအေးအိုက်ပေါ်ကောင်အိုက်ကောင်အိုက်ကောင်အိုက်ကောင်ဒီမဲ့ဒိန်းနဲ့ပြီးထွက်သွားရတယ်မမေစကပ်ပဲပြောတာပဲခုနဖြုတ်သွားကြောက်ပြီငါ့ကိုကြောက်လက်ထားခဲ့တယ်ကွာဟုတ်ဟုတ်တော့ဖြစ်နေအတန်ရအဲ့ဒါငါမှဖြုတ်သွားတာမနောက်မနောက်အဲ့လိုကြီးဖြုတ်သွားရတယ်ပဲကြောက်ပြီငါ့ကိုကြောက်လက်ထားခဲ့ပြီငါလူမကျွတ် 你跟我去，少快拿奖。Mati dia bukan, mati dia bukan, mati dia bukan. Ni yang jauh ya, ni yang jauh ke mana? Aduh, itu ada ada. Aduh, tua lu lah, ini. Kau mah tua dah. Kau mah tua Cho thì biểu ngặt. Cô mà xí à? à? để hoạt tập gì mà không má biết mà chồng. Cái này đây này nhau đồng nhau đồng này. tua bị chuê ấy bê tua bị chuê ye liều liều liều liều lá này liều lá này mấy lần lết thoại mấy lần lết thoại liều lá liều lá liều chỉ mà là phiền này còn đi chỉ mà chỉ mà chỉ mà watch out nhau tới nhau tới nhau tới nó lên đây là tua bị nó qua uống cái trà lấy sổ nó xịt ỉ tua bị nó vậy lên mà lên mà bỏ hay ngọn ao nó ao nó ao nó ao nó ao lại đây là ngọn nó 뛰었다 뛰었다 어 너. 니야 니 나로 게임 오면 어디라 니 나로 나 뛰. 공채로 로 야매 나. 어? 아 아빠. 아 그러다 이제 보마 타오라. 아 디용 예. 더 강시 되네 아이 보마. 아이 다운. 더 강로 와리 혼내 디용. Ở đây, ở đây có cày mà lại nếu nó không kiếm mình Cày nè Đi đúng không, cũng chìa ไกลไกลไกลไกลไกลไกลไกลองไกลองไกลนะไกลนะไกลนะไกลนะဒီမယုံဒီဘက်မယုံနဲ့သင်မဲဒီကြောက်ပြီဘီကနေစပ်ပြီးမှပြေရောမယ်ဟဲ့နော် sao anh 사인에서 나온 줄 아니냐 얘들아 그래 퍼블레 퍼블레 나나나나나나나나 xoay đấm vào để bỏ lòng xoay đấm ấy nhỉ đi vào đi vào cho nó ôi trời ơi ကျွန်တော်ဒီကောင်းလေးအပေါ်ဟာကြီးကရိုဇာရင်းနေမို့အပေါ်ဟာကြီးဖွင့်ပြီးသွားလိုက်တာပေါ်ကရိုဇာရတာဆိုဖွင့်ပြီးသွားလို့ပြီဖွင့်ပြီးသွားရင်မရှိဘူးတော့ပေါ်ဇာရပါရတာလေကရိုဇာပဲအပေါ်တက်ကြည့်ပါတွေ့ရောကရိုဇာပဲတွေ့ရအာမဟုတ်ဘူးတကူရမဟုတ်ဘူးတပုံကြောင်ပါတကူရမဟုတ်ဘူးတကူကြောင်တကူကြောင်ပါတကူကြောင်ပါလေကျွန်တော်တက်ကြည့်တာအိုင်ဖုန်းနဲ့ပေါင်းတာချင်းပါချင်းချင်းချင်းအိုင်ဘိုင်းလေဘိုင်းလေဘိုင်းလေ 비둘기 비둘기 포시 비둘기 비둘기 포시 비둘기 포시 비둘기 포시 얘만 싸우나 비켜나 비켜나 리버만 리버만 리버만 리버만 브라운이 나야 lao lao lao lao lao nè nè nè nè nè bị mà đất này bị cái này bị bị đất này theo đây mà đất này bị không đến đây đến đây đến đây Bisuke, Bisuke. Pussy, pussy. Ai vậy? Cái gì mà nhá lại lại đấy. စီကစုံနေနော်အိုက်တန်နေကုန်ကောက်တာဒီမှာစုံနေနော်ကိုမကလာအရာဒီကကုန်ကောက်တာကုန်ကောက်တာငါငါငါငါဈေးဖက်တွေဈေးဖက်တွေအဲ့မောင်အဲ့မောင် I need a mag အဲ့မောင်ဒီမှာဒီမှာဒီမှာ Mark the location ဒီမှာပါကျော် shopping သွားမယ်ဝါဝါဝါကွာမလားကွာရှိတယ် Mark the location အေးအလားကြီးတရားအောင်လို့လီယိုရေပါကီပြန်အိမ်လို့ပေါ်လီယိုရဘလို့မသိဘူးလို့ တာရှင်ကြီးအလားဒီမှာဒီမှာအလားကြီးဒီုံရက်ပြပူတာရှင်ကရှိုးတာတကယ်အလားအိမ်ဒီုံရက်ပြပူတာရှင်တော့မတော်မကျွန်တော်လာတက်တက်ဒီတက်ဒီတက်ကျော်လာမကျော်လာမယ်အပေါ်အပေါ်ရပါတက်တက်တက်ပဲကျွန်တော်လာ他系列了，这。哦，干嘛？意外，意外，意外。 ပြေးပါပြေးပါပြေးပါ Thank you ကောင်းပါကောင်းပါကောင်းပါပဲကောင်းပါပေါ့ Watch ပေါ့ out ဟုတ်တာပေါ့အပေါ်တက်ပြလိုက်လီယိုရဲ့ကျွန်တော်တင်းရောလီယိုရဲ့အသာရောဘုံဘုံရဲ့ channel အောင်တော့မတင်နဲ့လီယိုကျွန်တော်ကိုအောင်ရနေဟာအကျွန်တော်တူတူရချစ်ကစားရအောင်လေချစ်ကစားချစ်ကစားအောင်ချစ်ကစားအောင်အာဗန်အပင်တရား

ထောင်းဘောကောင်ကောင်မဲကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်မတက်စမှာထောင်းဘောကောင်ကောင်မဲကျွန်မထောက်မထောက်မညွတ်တက်မရအော်ဖြစ်တယ်အေးနဲ့လာဖြစ်တယ်ဒီမရနေပြီမရတော့ဘူးကျွန်တော်ဩအားတို့အဲ့လောက်တော့ညက်ပြီးဖြစ်တာလားအေးအောင်တေးအောင်တေးအောင်တေးပါဆက်ကောင်ရပါလားတေးပါဟောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းဟောင်းရှင်းမဖြစ်အော်အမားနဲ့အိုင်းနေရအာယုတ်အမားနဲ့လက်ကျတော့ဟောဘာကြီးတော့ဟော ကောင်တွေငါ့ကိုငါ့ကိုမြင်ကြမှာလားတေးတာတေးတာတကယ်ပါဘူးိုင်နမိုင်းနဲ့ချိန်တာဘကိုင်းဆယ်ကောင်တော့ရှိတယ်ဟိုလိုက်ဖုန်းနေတာကွာမင်းတို့နဲ့ငါပဲမြင်ကြပါပထမဘောလေးအောင်တော့မယ်တာကီဟုတ်ပါခေးဒီမှာရှင်ဗျာအောင်တော့မယ်ဘုံဘုံအောင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဖင်လိုက်တဲ့ကောင်တွေများနေဘုံဘုံဟေးဒီမှာဟုတ်တယ်တန်တန်ပြောနေဟုတ်လားလေကားမောင်းတော့ရတယ်ဗျာ ဟိုဒီလိုဒီလိုဒီထွက်ရအောင်ဒီလိုလားဒီထွက်ရအောင်ထမရအောင်ထမရအောင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာနေလို့မရအောင်လာလာလေးလာလေးလာဟဲ့ငါဘလို့ဟာဘာလဲမရဘယ်နှခါရှိပြီတော့ကွာအဲ့နာပြင်မှန်းတိတိနဲ့ခါနေရွှေ့လိုက်တော့ဘလို့လာထိရဟိုတနေ့က disco ပေးပြီလေဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲငါစောင့်နေလို့ မရအောင်ကျွန်တော်မရအောင်ကျွန်တော်ပေါင်းရင်ခက်ပြီးပြီတယ်ပြီပဲအပါပဲနော်ဟုတ်တယ်နော်ဒီအောင်ပြန်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်ပဲအမှန်မှန်မှန်မှန်မှန်ဒါမှန်အဲ့တိုင်းတိုင်းတိုင်း ဖောက်ပေးတာလေသူ့လူက Off fade off fade off fade off fade လို့ကောင်းရတာကီကွာရောက်နေတာဖိုးတလက်နဲ့အလုံးလုံးနေတာလာလာလာလာငါပတ်နောက်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ်နောက်တယ် Marked a location. ပြည့်ရရနော်ကပြည့်ရရပြည့်ရအပြည့်လို့ရတာပဲပေါ်နေတဲ့ပြည့်ရရလေးမှာမြောင်အကောင်တက်တက်လည်းပြည့်လို့ရတယ်အပေါက်ကြီး vào vào đây xong đều à để đi đi đi đi đi trong một tí nào No, ne queda pegada, no, tío. Reload. đi una puerta pillada. Ah, sta morendo, qua, pure. à, sta morendo per chiedi. Ah, io porto lunga, porto lunga. Sì, sì, sì, sì. Ma no, ma no. Hai tu tra gare, hai ma come ya. နောက်ကကိုတွေ့ပြီးတွေ့ပြီးကားကြီးနဲ့ကားကြီးနဲ့ရောက်လာဟောင်းနေရောက်လာဟောင်းနေရောက်လာကားကြီးနဲ့တော့ကိုလေအေးမအေးမနဲ့နေရောက်လာဖလဲอ่ะกว่าစောက်တက်ပြီးတုံးလိုက်တယ်ဖလဲอ่ะกว่าမင်းတို့ဟာလေဖလဲอ่ะကြည်ုံတိုက်ကြီးစကုတ်လုံနေတာရတယ်ကြောက်ကြောက်ချောက်ပဲမရရရ那是快 join 啦，那嘛。帮我 join，本来过了吧，没呀，我呀。哦。MK 一百呀。 အေးဘာလို့အောင်ကျွန်တော်ရလာလာကျွဲ့ကျွဲ့ကျွဲ့ရွာလေးပြကိုလေးပြ no way ကို no way ရရ6သားရ6သားရပဲလာမင်းလာခင်ငါ့ကိုလာတယ်ဒီနေ့လာအဲ့အိမ်ပေါ်မှာတော့တော့ပြူနေတော့တော့ပြူဒါပြီလေဟာလာဟာလာမင်းအိမ်နဲ့လာဟာလာတောက်အောက်ကိုရိုက်မှာအေးဦးရှင်နေရှင်းလာအေးဘေးဖုန်း

အမဟက်ရှော့အမထပ်ပြီးဟက်ရှော့အဲ့ကောင်ဟက်ရှော့အဲ့ကောင်ကောင်းအဲ့ကောင်ကောင်းတယ်သလုံးနီးတွတ်နေရှိနေရှိနေမရှိတော့တော့အဲ့ကောင်ဟောင်းလေးအလားလေးဟောင်းလေးအလားလေးထည့်တာနားမိတ်ဒီရှယ်ရဲကောင်တွေဒီတော့တက်ရှင်းလို့ရတာရှားလောက်မထင်နဲ့ဟုတ်တယ်ဒီရှင်းအောင်တော့ Marked a location. နောက်မှလည်းရှိအရှိရောနောက်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လဲတယ်မှာကွာအဲ့နောက်ကအိမ်ဝင်ကြုံလာတယ်အဲ့ကောင်ကအိမ်ပါဒီဒီဒီအောက်နော်ပေးပေးပေးဒီကျွန်တော်အလုပ်ပို့ပေးဒီကမှာဒီအဲ့ကောင် headshot တွေပဲထိတာဗျာအာဘာကြီးချလိုက်ခဏခဏစကောကြည့်တာဒီကိုလေးပါချေချေ escort escort ချေချေချေလေးပြောင်း

ဟုတ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ကြိုင်ဝင်ကြိုင်အဲ့ကြိုင်ဝင်ကြိုင်နော်အာဒီဆုံးနေခနဲ့ပဲကျွန်တော်တော့သုံးအောင်ပဲကျွန်တော်တော့အောင်အောင်မစီးတယ်မရရရရခဏခဏခဏကျွန်တော်ဝိုင်းကိပဲလို့ကျွန်တော်ဝိုင်းကိကျွန်တော်တကောင်ပေးတယ်နော်ဒီမှာနော်စီးတယ်မှာဒီမှာပြတ်တယ်ကောင်းပါအောင်ပါတက်တက်တက်တက်လက်ပြလက်ပြလက်ပြ I got supplies စီးတယ်မှာစီးတယ်အော်အဘာကြီးဝင်လာတယ်နေရကြီးကွာ Gördüm öyle. Var ya. İyi, iyi yapıyor. Hayır hayır hayır hayır hayır hayır hayır. Ay vay. Hayır oluyor. Dala, cómela, cómela, cómela, cómela, cómela, cómela. Come, ai còn dài rồi, ai ra đi. Lấy, lấy, lấy. Có, có, có, vế đi không? ကောင်းတယ်တော့မယ်တော့မယ်တော့မယ်ကျွန်တော်တကောင်းကဲနေပါလီကိုတကောင်းကဲတော့မွန်းကျုပ်မွန်းကျုပ်မွန်းကျုပ်ကျွန်တော်တကောင်းတော့ရအောင်ပြီတော့တကောင်းမကဲမကဲလေးမကဲလေးတော့ကဲလေးတော့ရအောင်ပြီဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးနေနေနေနေကဲပြကဲပြတော့ကဲပြလေးအာအဲ့ကောင်တစ်ပဲကျန်တော့ပြန်ကဲဝါလာလီပြန်ကဲဝါလာပြန်ကဲဝါဆောင်းဝန်းပြန်နေနေတာ number 1အာဒူတော်ဒီကျွန်တော်လွတ်လိုက်လို့တဲ့လားတစ်ပဲကျန်တာကိုရီလည်းလွတ်လိုက်တာပြန် ဟုတ်တယ်အော်လိုက်လို့အော်လိုက်လို့ဘောပြစ်လိုက်ပထမပွဲမှာအောင်အောင်ရှင်ပြအာမသိဘူးဟိုဘောရှင်ပြရှင်နဲ့ free လုပ်ပြန်နော်ရှင်ပြတပီတော့မလွဲနဲ့ free လုပ်ပြန်ပြီးတော့ free လုပ်ပြန်နော်ပြီးတော့ဘာမှမလဲပါနဲ့ဘဘပြန်လူဘဘပြန်ပြီးတော့ဟောလို့တာပြန်လူပြန်လူဘဘနော်ဘဘဘဘဖြစ်စဉ်စံနာလေးကိုတပီတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတာ73 8 27 27ရဲ့6ပဲ29 29ရဲ့3ရဲ့ဟာ 3k 30ဗျာလီယို 3k 30 let's go ဟဲ့လား chicken အောင်တာကြီးအောင်ပြီကဲအားလုံးပဲလာကြည့်ပြပြောကျေးဇူးများတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ဆက်ဆွဲမယ်ဘာသာလို့အေးကျွန်တော်ကျွန်တော်မရှိရသေးရှက်ပြကြပါအောင်เนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါဒါဒါဒါဥပယလာပြီးရောရောပြောပြောတာတာတာအော်ကျွန်တော် public နဲ့ share ပေးကြပါအောင်เนาะကျွန်တော် budget group နဲ့ share ပေးလဲရပါတယ်ဗျအသေးလေး